Iñaki Irazabaletia naiz, Euskal, Herritarra, Euskal Herritarra, ordezkari hemen Europako Parlamentuan. Nik bereziki lan egin dut hiru batzorretan, batetik eh, eskualde garapenean, bestetik eskaren batzordean, eta azkenik eh, geneo bertarintasuneko batzordean eh, urte guzti hauetan. Dena dena asko interesatu zaizkit beti ere herritarren eskubideen gaiak ikuspegi guztitatik, alde batetik et, garrentasunera dokaten eskubide, alegia, informazioa jasotzeko duten eskubide hori, erabakietan parte hartzeko duten eh, eskubidea beste batetik, eta jakina noski ere, bai interneterako zarbidea izatea, internet, internet hori zaindua eta jagotua e, ez izatea, eta hortarako bermeak e, ere gure lanaren adaltetako bat izan da, eta lako txostenak eta egon direnean eh, oso garbi botatu dugu herritarren eskubideak, pribatu eskubide individualak, kolektiboak eta baita pribatizitatea defenditzearen eh, alde. E, horregatik hain zuzen, esinatu dugu manifestu hau, eta horregatik hain zuzen, amar puntu hauek guztiak guztatuko ditugu gure horren goteskunde kampainan. Azkenik, zeratik botua mandatoren eh, Europako goteskundeetan garbi dago e, parlamentu hau dela herritarrok zuzenean aukeratu dezakegun Europako eh, erakunde bakarra. Gure hotsa hemen dagola eta gure hotsa Europan entzuna nahi badugu eta Europa aldatzen nahi badugu esaterako troikak eramaten duen ematen ari den politika beharrezko dela parlamentu honetan ezkerreko indarprogresisten gehiengo izatea eta hortako zure boto bar dugu benetako Europa iteko herritan Europa pertsonen Europa eta herriren Europa